Da, despre a nega este vorba astăzi, care înseamnă în dicționar uh, a contesta existența. Uh, povestea este așa. Uh, Părintele Cleopa povestește, are o povestioară scurtă despre cineva care îi spune Nu, părinte, nu există Dumnezeu, nu, nu, nu, neagă pe Dumnezeu. Și el spune, ai mare dreptate, nu există. Nu, dar chiar ai dreptate, nu există. Dar dacă există. Și sunt inspirată să spun că a nega este a te îndoi pe o porțiune de timp este doar îndoiala ta uh, sau a celui care neagă. Nu ai de unde să știi că tu ai dreptate, că celălalt are dreptate. Este doar o îndoială. Așa că asta e pentru mine, pentru tine ce înseamnă. Ceau!